première des convenus. Casse un peu les couilles. En vrai c'est hyper dangereux ce que je fais là parce que je suis sorti faire de l'essence en étant sur la réserve dans un bled que je ne connais mais alors absolument pas qu'à me repérer la route de la station. Et tout naturellement, la route repérée est fermée. bornes. Putain, ça sent le fion de bovin. Ça change du périph' à 19h. Je sais pas si je préfère pas le périph' en fait à 19h. Si tu vas aussi doucement, mais tu sais pourquoi. putain, ça se tente là, il y a une brèche, il y a une brèche. insectes là. Putain. Ah, loupé le parmoïde. normalement

va pas te dire comment on a fait pour arriver là. Mais je sais, mais je crois que ça fait partie de la route qu'il fallait que je récupère. Je te promets rien, mon copain. tu vois. On n'est pas là où je pensais en fait. À moins que si je l'ai jamais pris dans ce sens-là, je sais pas ce qu'il y a comme panneau. Si c'est bon, c'est celle-là je crois. je crois qu'on est bon. Oh putain, comment ça secoue mon copain Hein, si on est Petit circuit. En fait, faut qu'on prenne la route de Morvillet, Il est à l'entrée de le truc que je cherche. N'étant pas du coin, je sais plus où est morvier si vous voyez ce que je veux dire. Putain, mais vous allez me le filer ce rond-point là, merde. ça se trouve, j'ai réussi à le. Oh, c'est sûr. Je suis reparti pour le tréport. papá. bah voilà. C'était les coulisses d'un plein en moto. Alors on est bon pour... Euh, j'ai fait 300 bornes avec le précédent, je vais faire peu pareil. Prochain plein à Paris, là on va essayer de se diriger vers Beauvais, il est quelle 5h moins 10. On va voir combien de temps ça met. si c'est trop long, on essaiera une prochaine fois et puis voilà. C'est un moment que j'avais pas fait de, d'orientation au panneau je vais dire euh, se rendre à un endroit en utilisant uniquement la signalisation toi, un peu comme au permis bon après là c'est pas compliqué euh. je me rends dans la seule bourgade de plus de 10 habitants dans le coin donc ça devrait pas être dur à trouver c'est rigolo ça change de euh, GPS, téléphone en bluetooth et tout c'est quand même agréable quoi j'avais, ça fait un moment que je me renseigne, que je regarde et que je vois plein de mecs qui disent euh, ouais voilà ce qui est agréable, tu grimpes sur ta bécane euh, et puis euh, tu mets pas de GP, tu le mets que pour rentrer. Tu te laisses porter, tu le mets pour rentrer. Et eh ben tu vois, en tant que bon, bon motard parisien depuis plusieurs années, j'ai pas trop l'occasion de le faire. Là cet été je me suis dit que c'était le moment ou jamais, j'avoue que putain si vous avez l'occasion faites-le. Hein. Bon moi je reconnais qu'en roadster en tout cas avant SV, j'ai pas changé la selle. Euh, voilà, je ferai pas 12 heures de balade par jour, mais par contre, euh, qu'est-ce que ça grève, quoi. Qu'est-ce que ça grimpe Non, moi ça, il fait 40 degrés, j'ai le blouson ouvert, j'ai l'impression qu'il fait 8 degrés. Je suis en train de choper une pneumonie, mais qu'est-ce qu'on est bien quoi, tu vois. C'est ça qui fait plaisir. c'est tout neuf ça, c'est un billard. Plaisir. Ouais, un McDo, sans déconner. Hein. convoi exceptionnel d'un long camion transportant un tout petit truc. Ça aurait dû m'appeler, j'aurais foutu ça derrière. Marseille en Beauvaisis, ça c'est bien un truc de mec du Nord <laughs> mettre des petits noms à la sudiste comme as. N'importe quoi. Je crois que j'ai pas mesuré euh, à quel point j'étais pas à côté de Beauvais en fait. <laughs> Je suis entre Beauvais et Amiens plus proche d'Amiens, je crois. Là, je m'embarque dans un truc. va laisse tomber. On va faire demi-tour, mais... Prochain rondi B. On retourne au poulailler parce que là... Ah ben J'ai archi chaud. J'ai envie me baigner. Allez me baigner. Quand il est quand il est on est toujours <laughs> mon cochon. Ça c'est bon ça. Elle juge pas ma trajectoire. Je suis absolument pas un pilote. Hein. plus de ça, on va essayer de faire gaffe parce qu'on connaît pas trop les lieux. Euh, oui. Il fait chaud, j'espère qu'il n'y a pas des plaques molles à droite à gauche. Qu'est-ce que c'est bon 5h30, je suis dans la piscine. À 6h moins le carré apéro. À 6h, je suis dans la piscine. À 6h30, il y a la petite sœur. 7h moins quart, je suis à la piscine. À 7h, il y a le souper. Qu'on peut prendre dans la piscine, hein. c'est pas un problème. On est à Brio. Oh putain, alors Brio, déjà, il y a des passages excessifs à 30 km/h. Et bon, on va les prendre successivement à 30 km heure. On va se lever le fion. Hop là Hop là Des baies. Ah c'est bon le fort aussi Et que je suis passé sur un tremplin là mon gars. En même temps que je croisais l'utilitaire qui était un poil au milieu de mon côté quand même. <laughs> je t'avoue que je me suis chié dessus à l'entrée dessus là On va se calmer, on arrive à Brombos. Voilà, du Nachos. C'était pareil qu'il y avait la route euh, barrée tout à l'heure, j'espère qu'on va pas tomber dedans comme des culs. Je sais pas comment on fait après. Hein. Ça secoue ici mon pote hein. Qu'est-ce que c'est wow, wow, wow, T'es en plein milieu le putain Avec a rouler dans mes pneus aussi, ça me dérange pas ça. l'impression. Après ouais je la parce que je fais plus de. je fais 115 kg les potes. Hein. Je pense que là, un mec normal il aurait rien senti mais. c'est ici que c'est pas bien. en vrai. Il y a une espèce de... usine de verre, je crois. Si j'ai regardé l'autre jour, qu'est-ce qu'ils font Ils font des flacons de parfum, il me semble, de luxe. Ça, on va essayer de l'apercevoir. C'est derrière le camion là-bas, c'est les deux tours rouges et blanches. Bon, bah, c'est pas... Il faut aimer le style Indus, hein, mais... que ah la première fois que je suis arrivé là, je trouvais ça mignon, moi. C'était soleil tombant et tout. Alors évidemment, je peux tomber sur lui, hein, parce que sinon... Je n'aurais pas trouvé de même caché au bourg, mais... Ça, c'est mignon. En oh, vrai. 5 km h On va voir si... C'était de la publicité mensongère ou pas. Pour l'instant, il roule bien de temps Le bah, David, regarde. C'est mignon quand même. Je crois que ça va être le seul point de vue un peu original des kilomètres alentours, mais... Moi, j'aime bien. Euh, différent, mais les tours là, c'est mignon, c'est rigolo. Oh, il y avait un total ici aussi. Ah oui, c'est le élan. était peut-être orange et non pas clignotant. Cochon. Ah oui, d'accord, bah c'est bon. Bon bah voilà les petits potes. Inauguration du système sonore. Bah, c'est le de d'île de Brooklyn. Aí legal.